azzeewo enkyukakyuka mu nteekateeka ez'okusiibula abadde ssaabasumba ow'essaza lya ekereziya katolika ekkulu ery'e kampala dr sepiriya kizitolwanga okusobozesa omukulembeze wa uganda generaali yoweeri kaguta museveni tibuhabulwa okwetaba obutereevu ku mikolo gino abakulu mu ssaza ekkulu ery'e kampala ku kasozi lutikka erubaga mu kiseera kino baliko olukiiko n'akafubo bye bagenzeemu okuddamu okwetegereza ensonga zino nejebuli eno ba abakungubazi bakyeyiwa ku lutikko e lubaga okukungubagira abadde ssaabasumba ow'essaza ekkulu dr sepiriya kizito lwanga omusasi waffe shalifu lukenge y'omu ku bali e lubaga okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi ssatu lwe lw'omukaaga lwa sabbiiti gye tukubye amabega eggwanga lino lyagwamu ekyebikiro oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti abadde ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e kampala dr cyprian kizito lwanga avudde mu bulamu obw'ensi okuviira ddala ku lunaku olw'omukaaga okutuuka olwaleero abakungubazi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakyajja wano ku lutikko erubaga okukungubagira abadde ssaabasumba w'essaza ekkulu lino ery'e kampala wano erubaga wateereddwawo ekifaananyi ekyabadde ssaabasumba era kiteereddwako emisubbaawa ng'akamu ku bubonero obumusiibula n'okwebaza katonda olw'obulamu bwamuwadde ku nsi eno mu kiseera kino waliwo emisa ey'okubatiza abaana ate nemisa eyolunaku luno olwa easter monday wabula ngaabamu ku bantu betwogeddeko nabo bagamba nti okuva ku lunaku olwomukaaga okutuusiza ddala olunaku luno olwebbalaza bakyatudde wano nga bakyalina ekiyongobero ekyamaanyi bagamba omuntu gwe batambula naye mu kkubo ly'omusalaba ate kyewuunyisa enkeera okufuna amawulire tyavudde mu bulamu bw'ensi eno ku lwa kinaana munaana akatonyeze munaana y'obujjajja lwasamayinja zerukenge sharifu wano ku lutikko e lubaga omukozi asse mukama we bw'amusaze obulago ng'entabwe evudde ku nsimbi emitwalo amakumi ana omusasi waffe patrick serugo y'alina ebikira ku bino entiisa eyo egudde wakati mu kabuga k'ebukandula mu ggombola y'e kabulasoke mu disitulikiti eggomba omusajja kayanja henry ow'emyaka 28 bw'asaliddwako obulago atebeezebwa okuba omukozi we ategeeseko limu lyokka erya emma kigambibwa okuba nga omugenzi kayanja yagenda mu bitundu by'embalala n'aleeta omuvubuka emma eggomba amuyambeko mu mulimu gw'okukanika amasimu era bombi babadde bakolera mu kifo kyekimu ate nga basula bonna abatuuze b'ebukandula bongeddeko nti wadde omugenzi yaleeta emma ng'omukozi we kyokka baali ba mukwano nti olw'okuba baasoma bonna mu byokkanika amasimu kigamba okubanga ennaku nga ssatu emabega emma yalabiddwako ne mukama we nga baabadde mu kirabo ky'omwenge ekimu mu kabuga k'ebukandula oluvannyuma lw'akayanja okufuna kinkisa emitwalo ana mu kibiina ekitereka n'okwewola ensimbi nga kyandiba nga ssente ezo ze zaatengudde emma n'asalawo okutemula mukamaawe n'oluvannyuma n'adduka ku kyalo abatuuze bamaze kwekengera ekivundu ekibadde kifubutuka mu muzigo gw'ennyumba ababiri mwe babadde basula ate nga tebalabikako bagenze okumenya bagudde ku mulambo gw'akayanja nga guli mu kitaba ky'omusaayi kyokka oluvannyuma lw'okumutta omutemu yamusibira mu nju munda n'asibirayo ekkufulu bbiri n'ebweru n'asibako ekkufulu emu nga n'essimu z'abakasitoma zonna omutemu yazitutte ng'abamu ku batuuze bwe bannyonnyodde nze mukunzi wikkiriifu tufunye ekikangabwa ekya munnaffe okuttibwa munne gwe yayita okujja okukola naye kuba abadde amaze ennaku nga ssatu oba nnyo oba ttaano awo nga tetubadde tukyamula naye tugenza owuwulira nga tuwulira ekivunduvundu tugenza otutuuka nga amaze okuttibwa naye nga omanyi ebyokkola ayinza okuba nga yalinamu kasente omusajja n'akatwala nga keyabala abadde naye badde bagenda myezi ebiri wadde ebbanga lyonna tubiwulira wala naye ku luno tufunye ekikangabwa kyamaanyi nnyo nnyo nnyo nnyo mu kyalo kyaffe kino obubuka baagala okufuna sente ez'amangu ze batasobola kwekolera akola kunoonyereza ku misango mu poliisi ey'eggomba batasi ibra asabye abantu begendeze bannaabwe bebawangala nabo n'agamba nti kyewunyisa okuba nga ema atebeeza okuba omutemu era osi ebadde temumanyi weebale nnyo omusasi waffe patrick serugo ng'abagoberezi ba kristo mu kkanisa wamu n'ekereziya olwaleero bakuza olunaku olwa easter mande bo aba ekeresiya ey'abathodokisi mu uganda balangiridde paska yaabwe egenda okukwatibwa nga bbiri omwezi ogujja ogwokutaano saabasumbayo nalwanga mu kulangirira kuno alabudde abakulembeze abalowooza okukozesa bannaddiini okutuukiriza ebigendererwa byabwe nti kino kikolebwa mu bukyamu kubanga bulijjo gy'otosula togerekerayo bibya saabasumbayo nalwanga ajjukiza abathodokisi mu uganda tibalina omulimu gw'amaanyi okusomesa bannayuganda lwaki ennaku zino zaawukana ku ddiini endala nga bayita mu kusomesa abantu ebitabo ebitukuvu batutwala nti tuli bugagga bwabwe bo which is great mistake ako bwe kataakyuke mwako fwe tujja genda mu maaso nga tubuulira nti asibwe buli bwe kutyo ekitegeeza nti olutalo lwaffe olusookera ddala ffe abagoberera kristo kwe kulwanyisa abo abaagala okututta n'okutumalawo bwebaba bantu bantu bannaffe baba beefudde bamalayika basitaani nkyogedde misana bwe baba nga bantu bannaffe nga baagala batumalewo nga batutta kitegeeza nti beefudde bamalayika ba sitaani kubanga sitaani yalwanyisa obulamu saabasumbayo nalwanga mu ngeri y'emu asabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo batandike okwekuba mu kifuba balowooze ne ku bannayuganda abalala nga bateeka mu nkola pulojekiti ezanjulwa naye ne zitatuuka ku muntu wa wansi abantu ne baviiramu awo ng'ogusima ebbumba olunyume olutalo kubanga mu uganda wano nze bukyankolawo mirimu gyange kati emyaka 2mena nkizudde nti ekisinga okutukubaganya n'okututtiŋŋanya n'okutuwamba n'okutufutyanka kubeera nti common good tetugitegeera bulungi what is that common good which we have to fight for manya obubona obuddo obw'eddembe lyo anyigirizibwa dembe lyo eryobwebange dembe lyo akutuusibwako langi ya global paints langi esinga okunyiriza ate nga tekaddiwa erimbika ebyenjawulo sako sahara mucuzi mix akanzaali akawembaazo obuwoomi obusukkulumu nga bali ne sahara tangawizi ti amajaani agawa chaiwo eddekende kiri mu mateeka agafuga eddiini omukulembeze w'eddiini ng'afudde okuziikibwa mu kereziya oba ekkanisa w'abadde aweerereza yadde ng'akoze ekiraamo nga munnamateeka richard lumu bw'annyonnyola bw'okola ekiraamo ekiraamo kyonga bwe kigambye bwe kirina okubeera era ekiraamo tebasaana kukitaataaganya nga bwe kibwebawagamba mu kiraamo ekyo kyennyini kye basoma era kye balina okukola tebalina kukikyusaamu naye kati babannaddiini naddala bafaada abakatulika ebyabwe byanjawulo nnyo nabo ebiraamu byabwe baba babikola naye nga bafuddeyo nnyo canon law ate era nga bafaayo nnyo ku bweyamu bwe baba baakola nga bafuna obusesodo nti bishopu ng'afudde nga bishop aba alina kuziikibwa mu kathidro kleziya eyo etwala obusumba bw'abadde akulembera bannaddiini abalala ng'abafaaza babeera ne limbo zaabwe mwe babaziika era mu kereziya gyoba obadde owerereza eyo gye bakuziika enteekateeka y'okuwandiisa abasomesa bonna mu uganda ezzeemu omukoosi n'okukubagana empawa olw'ebyuma ebyateekebwawo okuyamba ku nteekateeka eno okubeera ebitono ate nga bikola kasoobo nga n'abasomesa abeewandiisa kaakano kye batwalira ebbanga okufuna ebbaluwa zaabwe ezibakakasa tibeewandiisizza kino ajjukirwa nti omuteesiteesa omukulu mu minisitule y'ebyenjigiriza alex kakooza yalagira abasomesa okuddamu okwewandiisa mu nteekateeka ya minisitule y'ebyenjigiriza kwe banaalondoolera abasomesa eya tca management and information system n'okusobola okubateekerateekera obulungi okuva ku mitendera gyonna enteekateeka eno yatandibwako mu 218 era ngaabasomesa bonna mu uganda baalina okugenda mu ssettendekero kyamboga awali ekitebe ky'enkola eno oba okuyita ku mutimbagano okwewandiisa minisitule y'ebyenjigiriza yali yateekawo olwanga 31518 ab'ensalesalo w'enteekateeka eno kyokka yamwongezaayo okutuuka nga 31 desemba omwaka ogwo okusobozesa abaali tebannaba kukikola okukimaliriza era n'abakola ku mulimu guno ku kitebe kya ssettendekero w'ekyambogo nabo ne balagirwa bongerweko okwanguyirizaako omulimu okutambula obulungi kaakano oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka egikunukkiriza mu esatu enteekateeka eno ekyalemeseza abasomesa bangi okwewandiisa nga n'abamu bagamba nti entegeka eno yandibanga erina ebigendererwa ebikusika ebirala gavumenti yandiyambye negezaako okuddira ddala eno wansi tugambe nga ku oba ku district oba ku zone ne tufunangayo okwegamba omuntu najja ne tumanya nti kati amasomero ga zooni eno tufunye omuntu atuleetedde kompyuta ne batusobola okuturegisitalinga nga bwe twakola nga tufuna endagamuntu they want teachers register with the, all the documents we have heard that they want to get identicards for teachers those who did grade 2 grade 3 grade 5 some of these uh, teachers don't have those documents like an ident card of a teacher who qualified 30 years back grade 3 may not be easy to get it kyokka waliwo abasomesa abamaze okwewandiisa nga bano basanyukidde enteekateeka eno nga bagamba nti yakuyamba nnyo okutereeza omulimu gwabwe naddala mu ntegeka empya eyaleeteddwa minisitule ey'abasomesa okufuna omusaala gwe gumu n'okuba nga balina obuyigirize bwe bumu mulimu abaafa nga manya gakyaliyo kuba si buli muntu lwafa nti olina ogenda n'obikka ne bakutegeera nti afudde so okuddamu okuwandiisa abasomesa kijja kuyamba eddala gavumenti okutegeera ono akyaliyo ono takyaliyo then nebanabanga gavumenti ezemu okukola bajeti yaayo olina okutegeera abantu bebajetingira ate kino tekyandadda ku basomesa bokka bokka naye abantu bonabana ba civil servants betaba okuddamu bawandiisibwe bategeere be bano gye bali era ono abeera wano tetujja kusobola kukijjumbira nga gavumenti yo teri siriyasi nakyo bwe babeera basazeewo nti tugenda kwewandiisa babeere nga kituufu bakikakasa nti tugenda tugenda kwewandiisa ate batuyambe nti nebwe bitaba tebiri online n'omuntu atasobola kukozesa kompyuta naye bamuterewo provision kubanga tulina abantu abaasomedda nga kompyuta tezinnabakuja kijja kutuyamba nti abasomesa abana ababasigaddemu bajja kubeera nga ddala be batuufu wabula dr kirepas mugenyi akulira ebyenjigiriza ebisookerwako mu minisitule y'ebyenjigiriza agamba nti ku kino gavumenti si yakudda mabega newandibadde waliwo okusoomooza okukyaliwo naye ng'ateewandiisizza nti kakumujjuutuka abasomesa okwewandiisa ku systemu teacher information management system eyateekebwa ministry yeeducation and sports ekyagenda mu maaso abeerawo some delays okufulumya certificate kubanga abaagala certificate bangi naye eyo is a temporary problem ministry yeegenze nga ekolako mpolampola nolwekyo ekikulu kya byonna kiri nti abasomesa bonna abasoma ar childhood care and education certificate nteach education balina okwewandiisa ku systemu nabwaba nga waliwo akazibwa akatonotono nti certificate tizinaba kufulumizibwa abayizi abayisiraamu 1959 ku mutendera ogwa pulayimale olwaleero batandise okutuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo ku mutendera gw'ekibiina ekyomusanvu ebya islamic primary living examinations ebyomwaka guno abayizi okuva mu masomero 47 we bagenda okutuula ebigezo bino naye abakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo bino ekya islamic primary living examinations board bagamba nti omuwendo gw'abayizi ab'okutuula ebigezo omwaka guno gwesaze nnyo ku muwendo ogw'abaatuula omwaka oguwedde saabawandiisi w'ekitongole ekya islamic primary living examinations board sheek ismail kazibw ategeezezza nti omuwendo gw'abayizi gukendedde okuva ku bayizi 2 79 abaatuula mu mwaka ogwayita okudda ku bayizi 19 52 so nga n'amasomero agewandiisa okukola ebigezo bino gakendedde okuva ku masomero 55 ne gadda ku 47 abayizi bakeeredde mu kigezo ky'essomo lya kurani ate olweggulo bakole ekigezo kya rafiiki nga gano ge mateeka agafuga obuyisiraamu ate ku lwokubiri enkeera nga lwe lwenkya baakutuula ekigezo ekyolulimi ekya logat arbaiti ku lunaku lwe lumu bakole n'oluwalabu n'essomo erya talibiya shekkazibwa obuzibu abwesigamiza nnyo ku kizibu ky'ekirwadde mu lumiimamawu gwe covid-19 ekyakosa eh, ensi nga amasomero agamu gabadde tegalina busobozi kyokka nga bitegekeddwa oluvannyuma lw'ebyo ebya yuneebwa okukomekkerezebwa okusobozesa abayizi okufuna akadde akabituula nga tebalina kwekengera akakasizza nti abasirikale abasukka mu kikumi be bateereddwawo okukuuma abayizi mu bigezo bino nga buli baana amakumi abiri babalirirwa okuba n'omukuumi w'ebigezo omu okwewala okukoppa mu katundu kaffe nze nga bwendaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda sabiti ewedde ministre y'ebyensimbi yatwala mu paalamenti olukalala olw'abateesiteesa b'ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo olw'omwaka 2022 mwebiri wabula nga olukala luno waliwo abo abateesiteesa abawerako abajjiddwako obuyinza olwavulugo yanokolwayo mu alipoota ya ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti ku ngeri gye baakozesaamu ensimbi ez'omuwi w'omusolo omu ku bano ye muteesiteesa omukulu mu minisitule y'ebyobulamu dokita kanziira dayana atwine engono yalekeddwa ku kifo kyakuteekateeka olw'ebirala naye ng'ebyokuvunaanyizibwa ku by'ensimbi byamugiddwako olwa vulugu saabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti gwe yanokolayo ku nsimbi ezaafulumizibwa okulwanyisa ekirwadde lumiima mawugu e covid-19 dokita kanziira diana twine wabula ye agamba nti byonna ebyakolebwa ebiyitibwa vulugu minisitule y'ebyensimbi ebimanyi bulungi era baatuulanga bonna okubikkaanyaako mu ngeri y'ebinene n'ebinene byagalana enjovu temenya muvule bino n'ebirala dokita kanziira diana twine abyogedde ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa kyazimugerwa kiggundu mu katundu kaffe kano aka nze nga bwe ndaba bagamba mwali mm. mukunyonyola mm. ku nsonga za odita geno kituufu tetunaba kugenda mu, mu palamenti kuzinyonyola tulina explanation zaffe okusinziira bye basanga mu ripooti yaabwe obudde bwe bunaatuuka tujja kubanyonyola naye ati finance yasazeewo dda ntimugenda kubeera ekyo ekyo sinaba kuwuliriza finance abantu bangi bye basazeewo gwe mm. owa unraeren kajina mm-hmm. owa judiciary pias rigimaana owa education alex kakoza n'abalala sikiwa nti bajja tujja kukikola nga tebatuwadde enkola yaabwe bakubuuza nene n'obawa ansa tebababuuza ku kyokugamba nti odita geno bwabeerawo ekyasanze mu ripooti wabeerawo explanation seyo explanation ndooza obudde bwe bunaatuuka bajja gifuna jesi bawandise kubanga ndooza kiri requirement it is, it is a procedural thing eh? finance e-, e-, ebeera ekikola bulijjo okutuukiriza omukolo oh, okutuukiriza omukolo ekyo sikimanyi naye mmanyi bawandiika naye nti olwedde erinnya lyo baalyonoonye eh, naye okwonoona er, er, er, erinnya nze sikikulu ekikulu kulaba nti tukola ate nga mu bwesimbu dokita ensonga ezikuvunaanwa mm. zaava ku ki omanyi waliwo etteeka tteeka ligamba bwe bakuwa esente ez'okurenovatinga ekizimbe kati bwewabeerawo ekibwatuseewo kolera netta abantu ekalamoja kati n'okwata esente zino ogenda otaasa eri eri ebifudde eri kati awo oba omenya amateeka naye ate nabo baba bakimanyi nti ebyo bibaawo kubanga waliwo ebigwatezazika kati nga bw'obeera mu nnyumba yo ng'olina bajeti ogenda kuzimba naye ate ofiiriddwa ziddwa olina olumbe mu nyumba esente eh. ozikozesaki ogamba ah, olumbe sijja ddukola kubanga esente zino nabadde wakuzimba n'olwekyo sijja kukola lumbe oluntuuseeko mm. wamma ekyo ekyo kikola ooli odita geno yagendera ku mateeka agamba esente bakuwa zino ate esente wazikozesa wano tosooka kutegezaako bakulu bani secretary treasury ngaetteeka bwe ligamba era bakiina bulungi nnyo ebyo byonna baba babimanya eh, anti obweraikirivu bwe buli kuba batuta olukalala hmm. eki walemwa okunyonnyola ensaasaekyo eh, ah, sikimanya ekyo byo waabitegeddeku bino biruwa nti bakusudde tokyali accounting office <laughs> oba obiwuliridde kunzi bansudde bati nga sinabakufuna baluwa ekyokuba accounting officer tekigaana kuba permanent secretary waliwo ne ministries abali accounting officer nga tebali permanent secretary e, naye era munange emirimu gyanjawulo buli omu gyakola aha kati wano obadde ogikola gyombi mm. e, naye okusuulako ekimu <laughs> kakati nze nayogera bonaaba ogifunye kati bwenaaba ngifunye then tujja kwogera njakukubuulira onaaba okyalina obuyinza <laughs> kakati kati naspeculatinga ntya nga sinabakufuna eh, munange oteebereza oyinza okusuubira <laughs> kakati nagendera ku byamawulire nze munesigenda ku byamawulire ninda nga bampaza ebbaluwa eh. yange dokita mm. twalabye ne minisita nga yeekandagava mu palamenti ku nsonga ya national insurance naye mutawanya ye eh, mutawanya kakati ekyo sijja kyogerako kubanga sali mu palamenti simanyi byabaayo dokita mm. mwenga abali mu ministry mwali mwakkaanya ki <laughs> kankati mukulu eh. nja kukubuulira nga mmaze okufuna fakisi zano sinaba kufuna zonna fakisi ebyo sibimanyi munaye sijja kwogerera baminisita mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiibwa bannayuganda amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacyabasa fama gakutuusibwako daps distribution company limited abakuleetera eddagala wid solution eritta olumbugu ebisagazi n'ebika by'omuddo ebirala bingi basange ku container village farmers mall mu maaso ga equity bank nga bali wamu ne pikipiki tvs 25 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu uvrage ebanda ekibiina eh, ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira ogw'ebigere mu bendobendo lya buganda ekya buganda region football association kirangiridde awatali kwetemamu nti kyakuwagira nginiya moses magogo ku ntebe ey'ekibiina ekiddukanya omupiira mu uganda ekya fufa mu kulonda okubindabinda ku nkomerero y'omwezi ogwedde akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda akafufa electro committee kafulumya enteekateeka ezigenda okugobererwa okulondesa obukulembeze bwa fufa obujja ekisanja ekiddako eky'emyaka ena ekibiina ekya buganda region football association nga kikulemberwa andrew kaweesa n'abakiise abalala bakkaanyiza nti bawagire pulezidenti wa fufa aliko enginia moses hasibu magogo okuddamu okukulembera fufa ekisanja ekyokusatu ekyomuddiriŋŋanwa nga bituukiddwako mu lukiiko olw'oku ntikko olwa buganda region football association olw'omulundi ogw'ekkumi n'esatu ate eyo ttiimu y'abasajja eya firing stars lw'emiyaga esitukidde mu seddume w'ente ekikopo emijoozi n'ebbaasa enzito mu kikopo ekya mary begumisa ister cup ng'ate mu gw'okubaka ogw'abakyala ttiimu eyakakoma yewangudde ekikopo kino e, ku kisaawe kye lw'emiyaga bwewangudde kakoma goolo bbiri kw'emu ekikopo kino kitegekeddwa aba meri begumisa foundation naddala omubaka omulondo omukyala owasemba bule meri begumisa ne baud bafosi begumisa n'ekigendererwa ekyokuzuula ebitonesaako n'okugatta abantu b'omu kitundu omupiira guno gwetabiddwako n'omubaka wa palamenti owa lw'emiyaga thedro sekikubo era ng'alina omubaka omulondi owasemba bule meri begumisa ne batendereza obumu obuyoleseddwa n'agamba nti kino kye kibadde kibule sembabule mu bukulembeze thank you mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe ezaawano omulangira kimera bwe yali ng'akyali muto wanyana yalagira katumba amwambaze ebikomo ku mukono ogwa ddye era ayambaze n'abaana ababa ebikomo ku magulu wanyana asobole okwawula amangu kimera ku baana banne bwe baali ewa katumba kuno kwe kwava abataka bano kimera be yawa obulangira ng'alidde obuganda okuli jjumba mmande kisambu ne mwanga ab'ekika ky'enkima n'omulangira lubega nsamba lukongo ow'engabi okwambalanga ebikomo ku magulu nga tugenda mugebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako ugachik potry breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi olwaleero ennaku z'omwezi ziri ttaano omwezi ogwokuna ogwakafuumula mpawu omwaka ogwe 2021 bwe lwali bwe luti mu 9 gy'emyaka 40 egyakayita abayeekera aba popular resistance ama abaaduumirwanga mwami yoweri kaguta museveni baawamba enkambi y'amagye ya unla ekakiri ne babba ebyokulwanyisa ebiwerako wabula amagye ga tanzania gaakola ekiwendo ekyenjawulo ne gagwa abayeekera ba pyara emubuufu ng'abayeekera bano baali bakulembeddwamu eri kintu mwine amagye ga tanzania ne gabazinduukiriza ne gabajjako ezimu ku mmundu ze baali bawambye mu nkambi y'ekakiri wano mwami yoweri kakuta museveni yali akamala emyezi ebiri gyokka mu nsiko era omwezi ogwaddako yagenda e nairobi n'asinkana mu yusufu kironderule ne bakkiriziganya ekibiina kya mwami yoweri museveni ekya pyara a kigattibwe n'ekibiina ekya lule ekya uganda freedom fighters ne bakolamu ekibiina ekijja ekya nra nnrm nekisibalibwawo profesa ulakikulembera ate mwami museveni kunoonya mumyuke amawulire okuva ebweru w'eggwanga olutalo olw'okuyaayaanira obwa pulezidenti bwa kenya lweyongedde okunyinyintira nga baagala okulemesa william luto okukonola ekifo kino engabo bagirumizza mannyo mu ngeri y'ekittamaka tekyeramba lujja olumbe lw'endiga luva mu luggi omumyuka wa pulezidenti kipukirikirisa muweyi william luto y'omu ku abo abaalangirira edda nti entebe ennene bagyetaaga nga mukama we pulezidenti uhuru kenyatta wabula alabika ng'atamuwagira ng'obonero bwonna bwali bulaga nti ali kuyaliko saba minisita laira amolodinga 啊 kaakano n'ababadde bawalaggana mu byobufuzi bana okuli musaliya mudavadi ne kalonzo musiyoka sako gideoni moyi ne moses wetangula balabika ng'empalana yaabwe abagisibye ku mpagi ne basalawo bakolere wamu okulemesa luto okuli obwa pulezidenti mu kulonda kw'omwaka ogujja waliwo envuvuuma ezitandisa okuyitiŋŋana nti ate ne pulezidenti uhuru kenyatta yandituuza layira odinga ne william luto okubakkirizisa bakolere wamu okulemesa bannabyabufuzi bano abana abagundiivu abeekobaanidde luto mu byobufuzi kati abamusuzi okuzza ng'akukunadde nga lumonde mu kikata agavudde mu kunoonyereza wano ku kyabasafamma gaagano mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti okwebaka otulo otuwera era otumala y'emu ku ngeri enkulu ez'okujjanjamamu abantu ab'obwongo obuliko akamogo naddala ng'obulwadde bw'obwongo bwaleetebwa ebirowoozo ebingi n'okweraliikirira abayivu nga mu buto bwe bakuula amannyo bagateeka mu nsonda emmese we ziyita ziterezebwawo essente okunoonyereza okwa luno bakkoledde ku oregon elethant sans university mu america era okunoonyereza kuno bakkoledde ku baazirwanako 56 abaakoseka mu bwongo bakagezi mu nnyo bagamba nti obwongo obukoseddwa ennyo ebirowoozo n'okweraliikirira naddala ebiva ku kulaba ebitiisa gamba ngettemu n'okufa gamba n'ebirala ng'obubenje nti budda mangu engulu obutaliibwa birowoozo ebyo singa omuntu aba yeebaka ekimala abadde namuzigo ow'okunoonyereza kwa luno omuyivu dr daniel oshwazi agambye nti bakyayiye engeri y'okusobozesa omuntu asazewo okwebaka ekimala obutajjirwa birooto bya ntiisa ebyebyo ebyaliwo bye yalaba n'agage abadde ssaabasumba wa kampala dr suprian kizito lwanga abadde omu ku bantu aboogera ebigambo eby'ensonga era ebimu ku byo bye bino tulira entalo bannange abaami bakuba abakyala abakyala bakuba abaami n'ebifaananga ebyo mu byobufuzi naye waliyo ebitagenda bulungi ekyewuyisa nabe ekibiina ekimu nabo ne batabukira eyo mu byempuliziganya okuvumaŋŋana okuwayirizigana oli nawayiriza munne ekintu ekyaki ekyamaanyi obutemu obubbi batera kuwandikaku obubbi bwa sente ndetula nekibba ttaka jusi bandetera nekyapa kisayiningiddwa abakungu byomuttaka nebaregister trustees ngaekifaananyi kyaeku ekiri ekyafrika jendo ndeka kuleka ati omulala atali wano nekikkirizibwa olirbamu ettaka mu ngeri emuba endala omukama yakkiriza obulwadde buno okubeerawo ndoozaliko kyeyagenderera tujjukire nti waatali tetuliko bwe tuli okweyisa obulungi obukambwe oluusi obulabwa mumbeeresalizimu bannange weebuuze tikino nkikola ku lwakutonansi yange oba lwakwagala ono bakwagala oli bakubira omulanga tukwate ebiragiro bya katonda tujubire amasakalamentu ate tunyweze amaka gaffe kati mwabakuba abala emigu obakuba ku lwakutonansi yo abafumutabanaabwe ebisu tubafumita ku lwakutonansi nedda bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja mtn bakugamba nti weyunge ku mtn eh, mukama katonda gwe yatujjuluddeko mu ngeri oba oliawo eh, tenabagenda maaso nokubanga kwegamba etegereheka eh, bulungi ngaekikulu mu byonna afe ogwaffe gwakulinda bulinzi abakugu abasawo ababitegeera baveeyo bagende mu maaso nokubanga batunyonyola nti abaye mwategedde omukulu kiki naye nga kyetwategeddeko kwekuba nti mbwe abadde nekizibu kyomutima ekyo kyekirina okuba nga kisookerwako lwakiri batugamba yabadde n'ekizibu ky'omutima oguyinza okuba nga oba oli omukama katonda kweyayisiriza naye ate era okimanyi bulungi eriyo n'abafudde covid naye ng'ate abadde ne kansa so ne batagamba nti afudde kansa ne bagamba nti afudde covid so ah, tekitegeeza nti omuntu waba mulwadde wa mutima okufa kwe then ah, tulina kakasabu kakasa nti afudde kiki nti afudde bulwadde oba oliawo ah, bwa mutima so byebyo byebyo naye ngaokukungubagako kukyali kw'amaanyi ddala nabadde nkyetegereza abakulembeze ab'enjawulo bonna nga bavaayo bonnanga bavaayo ogenda maaso nokubanga kwegamba uh, basaba gavument gavument weya you nabadde ntunuulira wano um, charles peter mayiga katikkiro obwakabaka bwa buganda netunulira mwami sabagulanyi hmm? kyagulanyi robert centam bobby wine bonanga message kwegamba bakikuba bakiza eri mwami gavument okugenda mumaaso nokubanga ebaako eh, nekyekola nga kyalina okukola kyekifaanana kyekyekigenda okugumya emitima gyabannayuganda kyekyekigenda okugezaako okulaba nga kikumakuma bannayuganda okubagumya nti please eh, we are in charge kubanga waliwo ebintu ebibeerawo ekyamazima notandika okwebuuza notandika okwebuuza nti abantu amu batandise edda kati kugamba okukola accountability ya myezi mukaaga egivuddeko emabega kola akawuntabiite y'emyezi munaana egivuddeko emabega mu uganda olabe ababedde abakafa wakati awo banasa ntegese baggalawo yagwa mu kinaabiro yagwa mu kinaabiro mukama katonda kwe yayisiriza baani abalala abagenzi awo dr nasabdunul kalisala naamututwalako yamala kukola ekisasaizi awumuddemu katona awo n'agenda ngeri yakisaazisaazi sekanoomuzaatabate twalinaewano ku mikulu bwetuba ku mikolo ne wayitawo ennakungazi nga tetumulaba ate nti aa ah, musajja mukulu ali mu ddwaliro kale yafunyemu ku mbeera embeera yafuuka embeera tugamba tugende tulabe ku mukadde waffe ng'ani akuukiriza otutuuka mu waadi <laughs> twafuna breaking news after some days nga batugamba seeka naye amaze okuba nga ayolekedde ontegedde bulungi bakatongole bategerekeka birwadde ebibatutte naye ate bano bannaddiini onfuna bulungi nti ate bano bannaddiini abalina abagoberezi baabwe kale nno mr gavument tuba tugenda mumaaso nokubanga tukujjukiza buli wolekawo space sipeesi eyo olumu sitaani mwakolera sitaani n'atandika seba okutuwa ideas ez'enjawulo gwe tolaba gwe tolaba so kiba kitegeeza nti abantu bandibadde beetaaga nnyo kibayita timely reports ne zivayo okubategeeza kino kivudde ku kino no yafudde kino no yavudde kino, no yafude kino. ate nga mutugamba byalaali nakawo kakulu nnyo <laughs> ngaabantu babagamba byalaali okitegedde so ne mukadde waffe bwatyo nno bwali asupren kizito lwanga batubuliddeko nti olunaku olwaleero enteekateeka era zigenze mumaaso nokubanga zikoleddwa ku saawa zigenda kubeera nnya ez'okumakya misa egenda kubanga wali elubaga cathedral naye emisa eno wegenda okubeerera erubaga cathedral mwabanajja ah, mukimanye nti omulambo gwa mukadde waffe tegugenda kubeerawo yenkiyite ntya mu ngeri egira omubiri tuguyita omubiri omubiri gwa mukadde waffe kizito lwanga tegugenda kubeera wali lubaga cathedral naye ffe ngaabantu twolekere ku saawa nnya ah, tugende mumaaso nokubanga emisa eh, kutandika saawa nnya egenda eh, mumaaso nokubanga bwetyo mukwano gwange esomebwa enkya eh, lunaku lwakubiri wetujja okulaba nga tugujja omubiri gwe wali mu ggwanika emulago era mu kumujja emulago mu ggwanika enteekateeka zigenda kubanga zikolebwa okumutwala ekyabakadde kyabakadde kiri ku gayaza loodaawo eh, n'oyolekera kalagisaidi eyo gyogenda okusanga kyabakadde ebitundu naggalama eyo ekitundu ekyabantu bwotuukayo ku kyalo kati nakati baziirana bakaaba ah, bagamba nti fe twafiiriddwa omuntu abadde kwegamba omukulu nnyo eri abazadde bakuno eri abaana bakuno n'ategeddeko nga lwange abadde aweerera abaana basoba ekikumi abaana basoba ekikumi basoba ekikumi naye nga babadde wansi wa bulabirizibwe in terms of kusasula school fees so ngezaako okulaga abantu b'ekyabakadde kati amaziga ge balimu ogamba nti musajja mukulu yayambako ne bazimba essomero naye nga mu ssomero kumpi abaana abasoba ekikumi yabadde ateekamu ssente nga yabaweerera ndowooza oyinza okuba nga ofumintiriza kyekitegeeza eri kati abazadde abeeraliikiridde ennyo yadde nategeddeko enteekateeka era zikoleddwa okulaba nga lwakiri omukisa ogwo gwe yawa abaana bano okusoma oba paka kumalako p7 oba paka kumalako sekondale bagenda sigala nga batambula nagwo paka kati ebiriddako tulibirabira eyo naye ofa gye yawa abaana bano egenda kusigala nga yobweti etambula ah, so kati bwe bityo bigenda okufaanana mukwano gwange lunaku lwa kusatu ah, batugamba nti bajja guletanat omubiri lubaga cathedro eh, era ku ssaawa nnya ez'okumakya tubeere nemisa emisa eyo mwe tugenda okulabira abantu nga bwebwomukisa okukuba eriiso evanyuma abantu lwe bagenda okubanga bakuba eriiso evanyuma kumukadde wa fesipren kizito lwanga ebyo abasajja basobodde okugenda maaso nokubaako byebakoze ne boolabanga abantu nakati baziirana kitegedde bulungi is gras dr spren kizito lwanga 19 januari 1953 lwajja mu bulamu bw'ensi eno munnange emyaka agiwangadde n'asomerako mu masomero kuno okwaffe n'agendako ebufalansa eyo nayo n'asomerayo ebufalansa yakuguka nnyo mu nnimi nakugukanyo mu bya administration yebyo okitegeera bulungi ee najja nga atikkirwa myaka gya 1978 baba natera okutwalaganya haji idi amini dada munange mukadde waffe kiziitolwanga nabeera nga bwatyo ekikwatagana eddiini baali bamaze okuba nga bamukansiza buno bwa pristi bubuno bwa bishopu abasajja gamba nga bakalidinali nsubuga ono yakola nabo nnyo yakola nabo nnyo yabali nnyo ku lusegere ah, so paka lwagenze mumaaso nokuba nga asumuka bwatyo nasumuka bwatyo ah, paka ku madaala agafaananako bwe gatyo mukama katonda ah, munange kwamutwalidde olunaku olwaleero naye byonna byonna bibeerawo kiziito lwanga mwana wattunga mukama katonda tanamujjulula yabadde amaze okubanga akola sipiiki ye gye yabadde ayina okusomera abantu olunaku olwajjo okwogera kwe yabadde ayina okwogera eri eggwanga olunaku olwajja ku easter sunday yali yakuwandiika era kyova olaba nti basobodde n'okusomera era abo bennyini abasobodde okuba nga bajja mu saala eyo naye ng'otunuulira ebigambo byo okusinga bibadde bitunuulira nnyo omuntu okugatta kye bayita omuntu ne katonda okugatta omuntu n'omuntu ogezako okutereza embeera wakati w'abantu n'abantu lwaki olinyirira eddembe lya munno lwaki okkiriza embeera y'okubuzibwawo kw'abantu notobako kyeyanukula lwaki abantu battibwa lwaki alipoota tezifulumizibwa ngezaako okulaga emu ku ebyo ebyabadde akwegamba mu kwogera kwa dr uh, spren kizitolwanga